Nakakagulat, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang kumpirmadong umani di umano ng samot sa rin papuri ang naging viral video ng presidential daughter na si Davao City Mayor na Sara Duterte Carpio kung saan ay official niya kinampan niya ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na official ng kakandidato sa pagkabisi presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ayon niya sa kanyang naging viral video ay mapapansin mo na walang kahit na anong bayad ng sama ng loob at tila abot langit pa ang ngiti ng presidential daughter na si Davao City Mayor Lizara Duterte Carpio na humarap sa publiko matapos ang kanyang naging viral video. Ito ang mainit na balitang pinag-uusapan ngayon ng marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ang nagsasabi na tila makakasana ang Marcos Duterte tandem sa 2022 national election na inaabangan na na ng marami sa ating mga kababayan. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe and notification bell para maging updated kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, para ngayon sa mundo ng social media, ang diyo may naging video ng presidential daughter ni si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio kung saan kanya ngang ikinakampanya ang kanyang ama na susuportahan ito sa kanyang pagtakbo bilang susunod na vice presidente Presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ayon pa nga sa kanya naging viral video ay kanyang kinukumpirma na wala na diyon siyang sama ng loob na ang kanyang ama ang tatakbo sa higher position sa darating sa na 2022 national election kasi di umanoy ng usap ng dalawa at kanilang ang napagdesisyonan na isa lang dapat sa kanila ang tatakbo sa higher position at yun daw ay walang iba kundi ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasalamat din ang presidential daughter sa kanya naging viral video sa mga taong sumusuporta at humihikayat sa kanya na tumakbo sa higher position sa darating na 2022 national election. Ayon diwan sa kanya ay talagang na-appreciate niya talaga ang mga ginagawang suporta ng marami sa ating mga kababayan dahil hindi daw talaga lahat ng politiko ay magkakaroon ng ganitong klaseng suporta mula sa taong bayan. Nagdagpa ng President financial daughter ay yung supporting kanyang natatanggap ngayon sa marami sa ating mga kababayan ay sana ibigay daw demo nila ito sa kanyang ama dahil kumpirmadong tatakbo na ito bilang susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Nangako din si Mayor Inday na magpapatuloy pa rin ang serbisyong Duterte kahit na hindi na ito tumakbo sa higher position kasi nga ay tatakbo ang kanyang ama na si Pangulong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman daw sana ibigay talaga ng marami sa ating mga kababayan ang kinakailangang suporta kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang sa ganay masigurado na talaga ang pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na 2022 national election. At ito na nga mga kababayan na ang naging full video na umani ng samot-saring komento at papuri matapos ang kampanya ng presidential daughter na si Davao City Mayor ni Sara Duterte Carpio ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na 2022 national election. Narito ang full video. Madayaw, ngayong adlaw kaninyong tanan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kapwa ko Pilipino na nagpapahayag ng kanilang pagtiwala at suporta sa akin. Suportang hindi lang nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi pati nasa ibang bansa sa pamamagitan ng mga kababayan nating OFW. Totoo po iyon. Nagkakaisa tayo na gustong makita ang maliwanag na kinabukasan ng ating mahal na Pilipinas. Ang pag-asa ay nasa ating mga kamay kahit saan man tayo manungkulan. Ang dilim ng pandemya at dilim ng ating nararamdaman ngayon ay maaari nating tulakin papalayo kung magkaisa po tayo sa pagtulong sa kani-kaniyang komunidad. Pinaapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa mahigit kumulang 700 parallel groups na nag-oorganisa para ako tumakbong Pangulo. Ito ay isang karangalan na hindi nabibili at hindi ibinibigay sa lahat ng politiko at hindi ko kakalimutan ang ginagawa ninyo para sa akin. Sana ay ituloy natin ang pagtulong sa ating mga kababayan kahit hindi para sa kandidatura o sa eleksyon. Meron kaming maayos na kasunduan ni Pangulong Duterte sa aming kani-kaniyang karera sa politika. Ibigay po natin sa kanya ang pinakamalakas natin na suporta sa kanyang desisyon na tumakbong Vice President. Ang sigaw ng suporta naming mga Dabawenyos ay ang pagiging laging masunurin sa batas at panatilihing matatag ang Davao sa lahat ng problema na hinaharap ngayon at darating pa sa aming lugar. A Davao City that is united, strong and resilient. We will show our patriotism, our love for our country by taking care of our city. Dagan salamat, kaninyang tanan. Sa naging viral video na ito ng presidential daughter ni si Davao City Mayor ni Duterte Carpio ay kumpirmadong kanyang kinakampanya ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagtakbo nito bilang susunod na vice presidente ng Republika ng Pilipinas na ayon nga sa kanya na sana ay kanyang natatanggap na suporta ngayon mula sa marami sa ating mga kababayan ay ibigay sa kanyang ama upang sa ganun ay masigurado na nito ang kanilang pagkapanalo manalo sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at papuri mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, okay lang yan Mayor Inday kahit hindi ikaw ang tumakbo sa higher position ay kakampante pa rin kami sa siyang tatakbo ay iyong ama na si Pangulo Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na halalan. We Weekend sila sure na nasa tamang kamay ang kinabukasan ng ating bayan kasi nga ay nandito pa rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I am super excited talaga sa 2022 national election kasi excited na akong masaksihan ang pagkapanalo ng dating senador si Bongbong Marcos at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Excited na akong ma-witness kung gaano ka ang kinabukasan ng ating mahal na bayan kung sila ang ating magiging mga leader. Hashtag Bongbong Marcos Pangulong Rodrigo Rua Duterte is the future of our country. Makakaasa ka sa amin Mayor Inday, susuportahan talaga namin ang iyong ama. Sisiguraduhin namin na mapupunta pa rin sa tamang kamay ang kinabukasan ng ating mahal na bayan kasi ngayon pa lamang na Pangulo na ang iyong ama ay nakikita namin kung gaano siya kabuting leader at kung gaano katotoo at tunay ang kanyang pagmamahal sa ating mahal labayan. Kaya ngayon pa lamang sinisigurado ko na sa iyo na wala kaming ibang susuportahan kundi ang ama mo at si Bongbong Marcos kasi sila lang naman talaga ang mga kandidato ng may totoo at tunay na pagmamahal at malasakit sa ating mahal na bayan at wala ng iba pa. Isa lang talaga ang masasabi ko sa darating na 2022 national election, Bongbong Marcos at Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang susuportahan ko, wala ng iba. And ko, sana naging komento ko na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmado ang kanilang sinasabi na susuportahan nila ang nalalapit na pagtakbong Vice Presidente ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa darating na 2022 national election dahil ayon di umano sa kanila ay alam na alam nila kung gaano kabuting tao at kung gaano katotoo at tunay ang kanilang pagmamahal sa ating mahal na bayan kaya naman daw ay sa darating na 2022 national election ay dalawa lang daw talaga ang kanilang nila susuportahan at yun daw di umani walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung kayo ang tatanungin ano na ang masasabi mo sa naging balitang ito kung saan kinakampanya na nga ng presidential daughter na si Davao City Mayor Rizal Duterte Carpio ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nalalapit itong pagtakbong vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Pilipinas sa darating na 2022 national election. At ano rin ang masasabi mo sa naging pagkumpirma ng marami sa ating mga kababayan na talagang dalawa lang di umano ang kanilang susuportahan sa darating na 2022 national election at yun daw di umano ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Please comment down below pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to click click like and share na agad para mas marami pang makalam sa makabuluhang videong ito. You're a superhero.